Так, всім привіт, сьогодні буде покатух на скутері в лісі. Будемо кататися зараз по лісі, тут багато дерев, будемо туди десь. Туди, коротше, покатаємось на скутері. Хай не наймаємо покататися. І так, воно. Все, будемо зараз кататися. сначала съезжаюсь. Итак, съезжаем. дуже треба розвертатися. Вона тут не до снук. А бачите, що вещи розгінцяти і виїжджає. Дуже тісно. Ой-ой. Пишіть в коментарях, що мені знімати, що робити скутером. Коротше, що мені знімати. Підписуйтесь, також ставте лайки. Давайте вже 100 підписників, бо я для вас стараюсь, знімаю щось. Пишіть ще свої ідеї, ще раз повторюю, кажу. Для відео. Так що пишіть ідеї, підписуйтесь, ставте лайки під цим відео і під іншим. Е, передивіться мої відео попередні на моєму каналі. Також підписуйтесь ще раз, там скільки... напишіть в коментарях, скільки я вже раз сказав підписуйтесь, скільки я за це відео Саша. Пишіть в коментарях. зараз виїдемо туди на павище. Або ще тут приїдемо. Зараз їду туди. Їм зараз по цій дорозі. Тут теж були деякі фрагменти. Далі типу. Тут так як мучерка вже навіть зробилася. Це теж я їду. Ой. Тут мочерка, тут купа болота. Наша їхала. Ще я більше сло не поїду. Не поїду. А розсуду розвернемось. саму воду з'їхав. Тут немає як навалити, зараз поворот вже буде. на цьому відео підійшов кінцю. Ставте лайки, підписуйтесь. Моя ціль це 100 підписників. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Така покатуха на ній була по лісі, по полю. Коротше, сюди катаюся. Покатаюся трохи. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Буду вдячний кожному за підписку. А я погнав монтувати це відео, так що моя ціль 100 підписників. Всім до побачення.